iyo nisuzumye buri munsi mm. nisangamo ibyaha mhm. nkahora mbwira imana ngo mana nyeza ongera unyeze mm. ongera ungaruke wonshyiraho amaraso yawe tayapo tekeningi rapo atayasisi kiraho tayakonengeningiya kiraho amaraso yawe unyeze unungane mm. barasambanya akoresheje videwo nyine yihana asaba imana imbabazi rero niba yesu atarateye amabuye uriya mudamu hmm. ntanemere ko yicwa hmm. ni ukuvuga ngo na n'isi arakicaye ku ntebe y'imbabazi nta burenganzira n'ubu na bumwe hmm. wowe uba kuri sosho mediya ushaka uba uri pasiteri njya mbona hari n'abaza ngo ngo kanaka turamutenze utenga umuntu mwande kuri sosho mediya niba umuntu yaguye mu cyaha cyangwa bamusanze mu ikosa hmm. wifata umwanya wo kumusereza no kumusebya hmm. wifata umwanya wo gusubira mu byaha bye hmm. ibyaha bye imana izabimubabarira niyo igomba kubyikorera mbega wirwana no kwikorera ibyaha by'umuntu ahubwo birekera imana kuko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze nsange ndabaruhura tukwifurije ibihe byiza aho uri mu bice bigiye bitandukanye byo ku isi nizere ko umeze neza niba uri mu rwanda uze kugira ibihe byiza niba nawe uri hanze y'igihugu uze kugira ibihe byiza ndi kumwe hano na kerere ni mu kagoroba rwose ubona ko butangiye kwira kerere turakwakiriye murakoze kunyakira hmm. imana ibaha umugisha nishimiye kubana namwe hmm. abari mu rwanda amerika ositarari i burundi hmm. muri congo ni bugande abasha kumva ikinyarwanda bose ndabashuje amahoro y'imana bane namwe mugiye kuganira n'uw'amahoro marie claire eh, abo bantu bo hanze ubatindeho ngo nibo bita diaspora abantu bo hanze hmm. abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari hanze abantu bari hanze bumva ikinyarwanda nibo ba diyasipora yego wari se <laughs> mbizi ariko nta mpamvu yo kubatindaho yego kuko abantu bose ni abantu kimwe eh. duhumeka umwuka nyine wo mu mazuru mujya muvugana n'abantu dutije ujya uvugana n'abantu b'abadiyasipora njya mvugana n'abantu bose ababashije kumvugisha ndabitaba tukavugana ariko se hari abadiyasipora bajya bakuvugisha yego mfite abamama b'inshuti zanjye abagabo se mm, nabo barahari nabo barahari yego yego ni kerere turi kumwe <laughs> ndamubwira abagabo nkabona agize ubwoba ariko nta bagabo nkubajije rwose wowe cyari ugize ubwoba oyaga nta bwoba ngize yego kuko abo mvugana nabo ni bene data yego kandi nta bibi tuvugana byatuma ngira ubwoba yego abo bantu baraguhamagaye kerere ko iminsi wari urwaye ndi kubona n'ijisho rimwe rirakira rimwe rirakira mm. ubundi wari warabaye iki nigeze kubona abantu ah, benshi nari nakoze impanuka yego eh, ariko ndimo gukira urimo urakira ubona cya gipfuko wagikuyeho abantu eh. bamubonye afite igipfuko bakayoberwa ibyo ari byo burya yari yakoze impanuka yego mm. eh, wabyakiriye gutuma uvuga gutuma ikora impanuka nabyakiriye neza ndashima imana ko yemeye ko nyura mu mpanuka kandi ikemera ko nyivamo ndashima imana ko yanyongereye iminsi yo kubaho nari mvuye mu ivugabutumwa rero nabyakiriye neza kandi biri ku mutima wanjye ko hari ikindi kintu numvise imana inyigishije muri ngewe mbishimira imana mm. nta kibazo kirimo eh. ubundi ngewe nari nzi ko umuntu ashobora wenda gukora nk'impanuka avuye gukora nk'ibyaha kuko hari umuntu twageze kuba twaha ubuhamya eh. ndumva yaravuze ngo icyo gihe yari avuye mu buraya bwinshi akora impanuka ngacika ukuguru kugira ngo imana imwigishe nari nzi ko umuntu ashobora atashobora kuva gusenga ngo akore impanuka ah, navuga ngo aho hantu uvuze ngo umuntu yavuye mu byaha akora impanuka eh. umuririmbyi y'ikorase yaravuze ngo hataya po tekeningi rapo ataya sisi ngo hanze ni hanze urakora iki Eh. tangira none ugere ku musaraba biranashoboka ko wakora impanuka uvuye mu byaha uretse n'impanuka ahubwo biranashoboka ko wanapfa eh. uvuye mu byaha cyangwa uri mu byaha eh. ariko nabwira abakiri mu byaha hmm. ngo hanze ni hanze mu byaha ni mu byaha hmm. ntibaveyo baze mu nzu y'imana bazabashe kubona ubugingo buhoraho njyewe rero nari mvuye mu murimo w'imana nanagize ibihe byiza mm. imana yemera ko nca mu manuka mm. ariko ndayishima ndayishima ko mu ivugabutumwa nkunda kubwiriza nkunda kubwira abantu ku isaha ku isaha umuntu yava mu mubiri mm. ariko narabibonye ko umuntu ava mu rupfu yarugezemo binanyereka ko isaha ku isaha nyine umuntu yapfa batabizi ntabwo umenya ukuntu bigenze nicyo nakuyemo n'icyo wakuyemo barabyumva abari badukurikiranye umuntu ashobora kujya gusenga akaba yagera ariko se uramutse uvuye mu byaha nawe uri mu byaha waba uvanye y'iki waba upfiri harya ngo hahirwa abapfa ijambo riratubwira ngo hahirwa abapfa apfira mu mwami yego mwukatiye baruhuke tayapo atike aleluya numva mfashijwe eh. baruhuke imiruho n'imihate mm. bivuga ngo hahirwa mm. umuntu upfa yaravuye mu byaha agapfira mu mwami mm. agapfa akijijwe hanyuma umwuka nawe akamwakira atiye ngaho ruhuka imiruho n'imihati Mm. ruhuka intambara wahuye nazo mu isi mm. ruhuka ibyago wagiriye mu isi mm. ruhuka indwara warwariye mu isi ruhuka bwa bukode wagiriye mu isi ruhuka bwa bupfubyi n'ubupfakazi wagiriye mu isi rapo ataya ku ntanga ya mbese imana ikavuga ngo ruhuka ukaruhuka rero upfuye uri mu byaha birumvikana ni ukurimbuka ndahamagarira abantu bose abadukurikira mm. ndabahamagarira kuza kuri kirisitu mm. kuko aracyateza ibiganza bye aracyarambuye amaboko mm. avuga ngo ngwino nawe winjire uri mu busambanyi ariko imana iragushaka uri mu butinganyi ariko imana iragushaka uri mu bapfumu ariko imana iragushaka uri mu byaha bitandukanye Mm. urasambana uraroga urumwicanyi, urumubeshyi, mm. uri uranegurana mm. uri ariko unywa inzoga birababaje ariko imana nawe iragushaka ngwino eh, eh, oh. iracice ku ntebe y'imbabazi racyaguhamagara ngwino ngwino wihane mm. tuzabashe kugera mu bwami bw'imana mm. none se ubundi umuntu ashobora kuba wenda ari umuvugabutumwa wenda reka dukoreshe abantu bose bashobora kuba bavuga ubutumwa bakora n'ibyaha yego birashoboka cyane aha noneho ukiri aho ngaho hari amakuru amaze iminsi arimo aracicikana hano ku mbuga ku mbuga nkoranyambaga reka tubivuge muri social media mm, yego cyangwa se kuri YouTube ndetse no ku mateleviziyo nabonye byaragiye bicaho mm. hari umuvugabutumwa w'umumama sibyo wagaragaye akantu k'agafoto rwose hari umuntu ejo twaganira arambwira ati ubundi iriya kariso koko ni iya kireze sibyo mm. ako gafoto Eh, ni ako bavugaga ngo ni umubyeyi kirezi ni umwe mu bakozi b'imana bagiye bamenyekana avuga ko yasambaniraga kuri telefone cyangwa se ari bamwe mu bagabo bo hanze uko nabyumvishije umugabo ashobora kuba yamuhamagara eh, bakifata videokoro. bambaye uko bavutse ibyo ni ibyaha banza usubize iki icyo ni icyaha cyangwa si icyaha reka reka dusubize dukoresheje ijambo ry'imana yego dusanga muri matayo mm. eh, muri matayo niba ari ibice makumyabiri simbyibuka neza yego ariko hatubwira abakobwa icumi yego batanu b'abapfu na batanu b'abanyabwenge yego ngo ndashaka gusubiza ikibazo kivuga ngo mbese umuntu ashobora gukora ibyaha ari mu nzu y'imana eh. mbese umuntu ashobora gukora ibyaha ari umuhanuzi cyangwa ari umuvugabutumwa cyangwa ari pasiteri mhm. ndakoresha rero iri jambo rivuga umugani w'abakobwa icumi mm. batanu muri bo bari abanyabwenge mm. ariko abandi batanu bari abapfu niko biri tubwire hanyuma mm. aba batanu b'abapfu babaga muri batanu b'abanyabwenge hmm. kandi umukwe atari yaza tayapo tekeningi rapo atayasisi nta muntu wari bumenye aba batanu b'abapfu hmm. ariko igihe kigeze ngo umukwe araza hmm. umukwe aje akomanze bamwe bari biteguye b'abanyabwenge batanu bacana amatabaza yabo araka basanganira umukwe abandi batanu Aba bapfu nta mavuta bari bafite bivuga ko batari bucane kandi badafite amavuta mm. kandi bari kumwe n'abandi bari mu rusengero rumwe bari mu baririmbyi bari mu bavugabutumwa mm. bari mu bapasiteri tayapo tekeningi rapo atayasisi bari mu bapasiteri bari mu bahanuzi bari mu bavugabutumwa mm. bari mu bantu utamenya ko barimo ariko bari barimo hanyuma ngo barabwa ngo barabasa bagenzi babo barabwira ati hoya ntabwo tubaha mujye kugura yanyu bivuga ko hari hahari aho kugura amavuta mm. ntabigereranya n'igihe turimo mm. iyo turimo kubwira abantu kwihana ibyaha badufata nk'abasazi rimwe na rimwe mm. ariko hari igihe umuntu agera igihe cyo kwihana bitagikunze ni byiza rero ko umuntu yagakwiye kwihana kandi agakizwa akirinda icyaha n'igisa nacyo hanyuma basohotse bagiye kuyagura birumvikana umukwe yarinjiye bagarutse basanga urugi rwakinzwe hmm. ikindi jambo riratubwira nanone muri matayo ibice birindwi inzira ifunganye hmm. kuri makumyabiri na rimwe aratubwira ngo nibwo imana izerurira abo bantu hmm. aba bantu bazaba barimo bavuga umunsi w'imperuka wabaye bazabwira imana ngo mana twakoze ibitangaza mu izina ryawe twirukanye twirukanye abademoni mu izina ryawe twakijije abarwayi mu izina ryawe hanyuma ngo imana ibabwire ngo nimwumve imbere mwankozi z’ibi bimwe sinigeze kubamenya mm. azaba yarahanuraga ariko asambana azaba yarahanuraga akora ibyo byose by'amavidewo muba muvuga azaba yarabwirizaga rapo ataya sisi ababwirije bagafashwa ariko ajya mu bapfumu azaba yarasengeraga abantu ariko ajya kunywa inzoga azaba mbese azaba arimo abikora ariko abivanga n'ibindi bintu ariko ngo imana izabwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibimwe sinigeze kubamenya ah, ah. rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvanga umuntu wese ari indi rye hmm. kandi abe maso kuko ntawe uzi umunsi n'isaha wenda se aya makuru wari uyaziho yuko byagaragaye ko umuvugabutumwa yaba yarasambaniye kuri telefone ah, ayo makuru narayabonye kuri yutube yego ariko navuga ngo hari amakuru aba harimo n'ibinyoma cyangwa atari ibinyoma yego ubundi ukuri nyakuri kuzwi n'uriya mudamu n'umugabo we ariko nanone uzi ukuri kubarenza ni imana mm. ko buri uyu mugabo umugabo ashaka kumenya bikeya imana izi byinshi mm. cyangwa umugore akamenya bike ku mugabo we ariko imana izi byinshi mm. ariko nanone ijambo ry'imana rikavuga ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpamwe namwe ariko nzabishyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana rero njyewe icyo navuga naciye ku ruhande niba yarabikoze niba yarasambanye niba yarasambanye akoresheje videwo nyine hmm. asaba imana imbabazi mhm. ikindi asabe n'imbabazi umugabo we asabe n'imbabazi muri sosiyete nyarwanda kuko byarangije kugera ku mayutube hmm. hanyuma ikindi niba atarabikoze hmm. atuze imana izamurenganura yego ubu birashoboka ko uyu mubyeyi yashobora kongera agasubirana mm, n'umugabo we wenda bakajya bareba izi videwo zose zagiye zitambuka zitambuka birashoboka mwese ga ni nyinshi hmm? wowe wabikurikiranye neza wenda byamaze n'iminsi ndwaye sinabikurikiranye neza izo videwo ni nyinshi ni nyinshi yarazigaragaje hmm? yarazigaragaje ntuzi ko nabonye akantu k'agafoto bakoresheje umuntu wafashe inkuru yanjye biragoye eh. biragoye ko bakomezanya hmm. ko kuko na bibiliya yemera ko umugabo cyangwa umugore mm. kandi na leta y'u rwanda irabyemera mm. umwe afatiye undi mu busambanyi mm. bivuga amategeko avuga ko bashobora kurekana umugabo amubabariye bakomezanya atamubabariye barekana eh, wenda muri iyi social media hari akantu ko kuvuga ngo nta muvugabutumwa w'umugore ushobora kuba yamenyekana atohereza amafoto ye cyangwa se videwo yambaye ubusa n'abagabo bo hanze kugira ngo bamwoherereze amadolari ese ubundi bamenyekana kuri inde kumenyekana ngewe nemera kwa mbere ni ukumenywa n'imana mm. hanyuma kumenyekana ko mu isi mm. kuzarangira mm. hanyuma kandi ikindi kuvuga ngo umuntu ntiyamenyekana atakoresheje izo videwo ibyo nabyo ni ikinyoma gade wibuke yuko iyo imana izamuye umuntu ni ibintu bizwi akenshi umuntu imana imuzamuye Mm. uretse no kuvuga ngo yasambanye ari n'igihe bavuga ngo agikuzimu atajyayo mm. eh, ibyo rero ntabwo twabitindaho ntabwo twafata ibintu byose abantu bavuga mm. ngo tubihe agaciro hari ibyo tugomba guha agaciro hari n'ibyo dutesha agaciro nk'ibyo ngibyo ni ibintu bidafite ahantu bishingiye nta hantu kuko abavugabutumwa b'abamama barahari abapasiteri b'abamama barahari abantu z'abamama barahari mm. kandi birimbwira ko haracyari ibihumbi bitari byapfukamira bayari mm. baracyahari bazima mm. kandi kuba bafata umumama umwe yakoze amahano ntabwo bikuraho ko hatari abandi bamama bubaha imana ni kimwe n'uko umugabo wamufata mu busambanyi ariko ntabwo abagabo bose baba basambanye yego wenda icyo ndi gushaka kukubwira mm-hmm. ni uko bavuga yuko utavugira hano kuri yutubi ngo twongere tukugarure ejo sibyo amavuta agumye azamuke utabikora ubundi wegeze uhura n'ikigeragezo eh, cyo kuba wahamagarwa n'umugabo wo muri diaspora akwaka ayo mafoto cyangwa amavidewo navuga navuga ngo umuntu kuba yaza kuri social media eh. akongera akagaruka akagaruka akagaruka inshuro nyinshi birashoboka kandi nanone ikindi tudakwiye kwirengagiza eh. umuntu wese akirizwa ahashoboka n'ahadashoboka eh. niba rero umuntu akirizwa ahashoboka n'ahadashoboka mm. ashobora guhura nabyo ariko agakizwa mm. kimwe uko n'uko ntabwo ari ukuvuga ngo na na nabo hanze gusa bahamagara umuntu mm. no mu rwanda barahari uh, ni ukuvuga ngo umuntu wese ashobora kuguhamagara mm. agushukisha amafaranga kimwe n'umugore yagushuka nkawe gake birashoboka eh, nawe uri umugabo eh. rero ibyo ndavuga muri rusange ntabwo mvuga umuntu umwe ndavuga ahubwo muri rusange ariko guhura n'ibishuko ko guhura n'ibigeragezo hmm. ntabwo bivuga ko umuntu yabiguyemo cyangwa yatsinzwe hmm. kuko dushozwa byose na kirisitu duha imbaraga kandi imana ntirwanirira umuntu eh, rero bivuga ngo wabiciyemo imana irakurwanirira wenda sinabiciyemo ariko naciye mu bindi bijya kumera nkabyo ibigeragezo byose ni ibigeragezo yego ibigeragezo byose ni ibigeragezo mfite ibyanjye naciyemo bitari ngombwa ko ndi ndibuvuge kuri kamera nawe gade ufite ibyo ucamo ngenda avuga ibigeragezo muri rusange <laughs> ariko umukirisitu wese agomba guca mu bigeragezo ariko kubicamo ntibivuga kubivamo <laughs> rero ko wanze kubivuga twakiganiriye ko abantu tuganiriza ibihe se ntabwo kuvuga eh? cyeka niba ushaka ko mvuga ibyo ushaka kandi ngenda ndavuga ibyambayeho nibyo numva ngomba kuvuga yego yego nari nkubajije ngo mm. nta kigeragezo cy'uko wigeze kuba wahamagarwa n'umugabo akwaka amafoto y'uko eh, umwohereza nk'uko wavutse cyangwa ntabwo ntabwo ari ngombwa kuvuga eh. ibigeragezo naciyemo kuko kuvuga ibigeragezo naciyemo ntacyo biri bwubake nshakemo abantu eh. ahubwo ibigeragezo njya ncamo cyangwa n'ubu ndimo gucamo eh. icyo abantu bagomba kumenya gikomeye kandi cyabagirira umumaro eh. ni uko imana indwanirira uko bwije n'uko bukeye hanyuma ibigeragezo byo ntabwo bisa ku isura ariko ibigeragezo ni bimwe ikigeragezo aha mm. ikigeragezo cy'uwahuye n'umugore akamubwira ati nguhe amafaranga tubane n'ikigeragezo cy'uwahuye mm. n'inzara mu rugo n'ikigeragezo cy'uwo barimo kwirukana mu nzu mm. reka nkubwire ga mm. byose ni ibigeragezo ahubwo ni uko isura yabyo atari imwe rero icyo nshimira kirisitu ni uko aneshereza n'ubakomeje kuneshereza mm. numva icyo ari cyo gikuru kandi cy'ingenzi wenda twigarukire kuri uku kwezi kwa cumi n'abiri iyi si impanuka wakoze wayikoze muri uku kwezi nayikoze mu kwa cumi na kumwe kuri makumyabiri n'imwe ariko birimo birashyira gusoza umwaka bavuga yuko akenshi gusoza umwaka hajya habaho impanuka nyinshi cyangwa se yego impanuka ziravugwa eh. ariko kenshi igira agaciro iyo ari we yabayeho nabonye impanuka uburyo nayiciyemo imana ikayinkuramo mm. ga isaha iyo ari yo yose impanuka wayicamo umunsi utazi n'isaha utazi eh, aho ntiwagize ubwoba yuko ari satani wagusabye kubera ari mu mpera z'umwaka oya nta bwoba nagize nta bwoba nagize kuko eh. impanuka yabaye nabyumva mbyumva mbizi kandi imana ibwira n'impamvu nyaciyemo eh, imana yakubwiye impamvu mbwira ko inyongereye iminsi yo kubaho kandi ari byo igishaka kunkoresha ahubwo ndasaba imana ikomeze inshoboze gukora bizima no kugenda neza nibyo nta bindi eh, naho rero ubundi ibintu byose biri mu bwiru bw'imana uretse ko abantu benshi bagenda babiha ibihe hmm. iminsi n'ibihe hmm. ariko ibintu byose biri mu maboko y'imana yabikora mu gihe cyayo ishatse eh, abavuga yuko yemeye kubikora abavuga yuko mu kwezi kwa cumi n'abiri se aribwo satani eh, n'abambari be baba barimo baratanga raporo se nta zindi mpanuka uzi zabaye zitari mu kwa cumi n'abiri zagiye zinahitana abantu bagapfa eh. ababivuga barabeshya ntabwo navuga ngo barabeshya ubu nyine niko baba babyumva kandi niko baba babyizeye kandi kuba ariko babyumva nabyizeye <laughs> eh. si igisobanuro cy'uko babeshya hmm. ako ngako nako kari agaciyemo wenda turimo turanasatira n'umusozo ni iyihe nama wahereza abantu bateye abagore bo kuri social media amabuye ngo bose ni bamwe kuko muri makomenti menshi y'ibiganiro ngenda asoma eh, y'uyu mubyeyi bagiye batera amabuye ababyeyi bose ngo bo kuri social media ni wababwira iki hmm. arega ijambo riravuga ngo n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa eh, nabo barahiriye hmm. rero wowe wibwira ko uhagaze ugacira abandi imanza ukabatera n'amabuye nakubwira ngo komeza wirinde utagwa yego hanyuma abateye amabuye abagore eh. navuga ngo niba Yesu yarababariye umugore wasambanye eh. wowe urinde wo gutera uyu muntu kuko eh. kiriya gihe Yesu hariho itegeko rya mose rivuga ko umuntu wasambanye bamutera amabuye akanapfa kandi uriya muntu ntekereza ko atari we wa mbere wari utewe amabuye ariko bariya abantu bamuzaniye yesu bamubwira ngo mwigisha Mm. kwamufasha asambana mm. kandi itegeko rivuga ko tugomba kumutera amabuye agapfa mm. hanyuma yesu ntabwo ahise ababwira ati nimuyamutere cyangwa se muyamutere yesu yakoresheje ubwenge kuko yari afite ubwenge ari umwana w'imana kandi yari afite yararebaga yarebaga n'ibiri mu mitima yabo yarunamye arandika uko yandika urebye agahita agenda agahunga bivuga ngo <laughs> yarandikaga hari undi wasambanye akandika ati nawe waraye usambanye n'abagore batatu mm. yasoma agasanga yasambanye akaba aragiye mm. akongera yasakunama akandika mm. ati wowe n'ubwicanyi bwawe yasanga ari umwicanyi akaba aragiye akongera akandika yareba undi akahita areba akavuga ati eh uzi ko yose amenye kongira amagambo menshi akaba aragiye akongera akandika akareba tuzi ko yose amenye ko ndi umunyeshyari nawe akaba arahunze bose abashinjaga uriya mugore baragenda umugore asigarana na yesu mm. yesu aravuga ati ninde urimo kukurega baramubura nyine mm. arangije aramubwira ati genda ibyaha byawe urabibabariwe ntukongere gukora icyaha ukundi rero niba yesu atarateye amabuye uriya mudamu mm. Nanemere ko yicwa mm. ni ukuvuga ngo na nisi arakicaye ku ntebe y'imbabazi nta burenganzira n'ubu na bumwe mm. wowe uba kuri sosho mediya mm. ushaka uba uri pasiteri njya mbona hari n'abaza ngo ngo kanaka turamutenze utenga umuntu nkande kuri sosho mediya Eh. ntabwo ibyo binari byo eh. ntabwo ari uko imana ikora mm. nta nubwo ari uko imana ishaka mm. ahubwo banza wisuzume witekereze mm. ijambo riratubwira ngo mbere yo yo gutokora igitotsi kiri mu jisho rya mugenzi wawe banza urebe umugogo uri mu ryawe ese umugogo uko uri mu jisho warangije kuwumaramo ku buryo ugeze ku rwego wumva wemerewe gucira umuntu urubanza ugatenga umuntu kuri yutubi ntabwo bishoboka mm. kuvuga ngo rero ibyo wakora byose ibyo wavuga byose nta burenganzira social media mm. bagomba kuvuga ubutumwa bwiza bagakorera imana waba avuga utabavuga ahubwo nakugira inama yo guceceka Mm. wowe ugatekereza ibyawe ukareba ibyawe kuko mm. nawe urabifite mm. hari ibyo abantu batazi ariko imana izi ahubwo wowe fata umwanya witekerezeho ntabwo byemewe gucira abantu imanza nta nubwo byemerewe kutenga abantu b'imana kuri yutube kuko nawe ntabwo tuzi ibyawe yego abafashe ngo uwo wavuze yuko um, uriya mugabo wa kirezi yavuze yuko ngo n'umugabo yari yamujyanye mu bapfumu umugore yamujyanye mu bapfumu byumva ute kuba umuntu umugore wawe ukajyana undi mu bapfumu wenda umupfumu akakubwira yuko umugabo atari uwawe wajyanye undi mu bapfumu n'indi umugabo avuga yuko umugore we wari waramujyanye mu bapfumu bakamushimuta <laughs> reka nkubwire mu by'ukuri biriya bintu ntabwo wamenya ukuri kwabyo mm. rero ukuri kwabyo kuzwi n'uriya mugabo n'umugore we mm. undi uzi ukuri n'imana mm. ibyo bintu rero ngewe nabifata nk'ibihuha mm. ubundi ibintu byose ubona udafitiye ibimenyetso utagize wenda twivugire wenda muri rusange kandi ikindi ga mm. hari ibinare hari imitwaro imana ikwiye kwikorera twe tudakwiye kwikorera mm. rwose niba uriya mugabo yagiye mu bapfumu cyangwa uriya mugore yagiye mu bapfumu uwo ni umutwaro udakwiye kwikorera kuko ari igihe kimwe mm. uzasanga abantu baragiye babura ubugingo mm. kubera kwikorera ibyaha by'abandi kandi wagakwiye kwikorera ibyaha we reka nkubwire nanjye ubwanjye sindi umukiranutsi Mm. mara ninginga imana ngo mana mbabarira mm. nabwiye abana nabi nabwiye abakobwa bari hano nabi mm. narakaye nabuze ibiryo by'abana nacumuye mbese ndacumura nkahora mbwira imana ngo mana nyeza ongera unyeze ongera ungaruke wonshyiraho amaraso yawe tayapo tekeningi rapo atayasisi kiraho tayakonenge ningiya kiraho amaraso yawe unyeze unungane. iyo nisuzumye buri munsi nisangamo ibyaha mm. ngasanga nibajije ku miryango ngasanga nibajije ku bantu muri rusange mm. ngasanga nibajije ngo ko naheruka gusura rawenda wenda mama wacu kandi mukumbuye nkabitindaho ni byinshi rero mm. rero uwo mwanya ntabwo nzi ko ubundi umuntu uri mu rugendo mm. yabona umwanya wo gutekereza akitekerezaho mm. akabona no gutekereza ku bandi bantu bagiye mu bapfumu mm. ntabwo bishoboka wenda reka dushimire n'abantu bari badukurikiranye eh, ndababwira ngo amahoro y'imana akomeze kubana nabo komeza biracyariho Eh, wari uzi ko byawanimba eh, rero tunashimire abantu badukurikiye eh, ko bagumya kuduhereza ibitekerezo niba umuntu ashobora kuba yakora ikosa ntabwo ari bose abihaye ngo abadamu bose ngo bishobora kubabaho mwumvishije ukuri ni ukuri ngewe nakubwira ngo abantu barimo baragushaka bagusange kuri hoseya hoseya gatandatu tivi hoseya gatandatu TV <laughs> mugende mukoreho sabusikarayibu niyo cano yiwe yitambukirizaho ijambo ry'imana sibyo ko ntaheruka kubona akantu ariko ni uko yari amaze iminsi arwaye imana y'amahoro eh, ibahereza umugisha nawe wakoze namwe mwakoze imana ibaha umugisha kandi ikindi nasoza mbwira abantu niba umuntu yaguye mu cyaha cyangwa bamusanze mu ikosa Mm. wifata umwanya wo kumusereza no kumusebya mm. wifata umwanya wo gusubira mu byaha bye mm. ibyaha bye imana izabimubabarira niyo igomba kubyikorera mbega wirwana no kwikorera ibyaha by'umuntu ahubwo birekera imana kuko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura we kwikorera ibyaha bya kerere cyangwa ukikorera ibyaha bya gade cyangwa bya bosco nta kintu na kimwe byatanga ahubwo ahubwo biharire yesu we wemeye kwikorera imitwaro yacu yose hanyuma abashe kuturuhura dukomeze urugendo rujya mu ijoro twirire wakoze ku bana natwe ndumva twebwe hano turakijijwe wasoza n'isengesho imana ushoboye byose imana y'imbaraga imana y'ubutware imana tayapo teke ningilapo ataya ngunanga yasike imana tayapo taya olasisi konenge ningi imana tayapo teke ningi ivugalalapo ataya vikaba tayapo atikia wate tayasisi watejeka bigakomera nunyemerere imbaraga zawe zibe kubakurikira iki kiganiro ubwiza bwe bube kubarushye n'abaremerewe Ni we waruhura baruke, ni we waruhura abakiri mu byaha ni we wabatura imitwaro bikoreye ibaremereye nyemerera rero ubikoreye kwiyubahisha imbaraga ze zikomeze kutubaho tubigusabye twizeye ko ubyumvise mu izina rya yesu amen